C'è sempre una ragione perché il tempo passa in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano, è che io ricordi quella volta. Dio non c'era non riesco più a vedere se in notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui, ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio ed io ho ritrovato tutte le ambizioni, chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui, tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita e non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco ad inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani, il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila dal nido,